Bună ziua! În acest video o să discutăm despre lanțul unei drujbe, despre uh, ce trebuie să ținem cont în momentul în care schimbăm lanțul acesteia, caracterizează fiecare lanț în parte, ce se întâmplă atunci când punem un lanț greșit și de asemenea o să vă învățăm pentru că de multe ori uh, atunci când drujba este nouă, dumneavoastră este ușor, vine echipată standard cu un uh, anumit tip de lanț, cu un anumit număr de dinți, totul este în regulă. Când vreți să-l schimbați, puteți să-l schimbați, spuneți la magazin doar modelul drujbei și vor ști ce să vă dea. Dar există situații în care drujba este SH. Există situații în care dumneavoastră ați optat pentru altceva și poate între timp ați uitat. Poate ați luat o lamă mai mică, o lamă mai mare. Am întâlnit situații în care a fost schimbată oala de la ambreiaj și diferea cu totul pasul uh, lanțului. De ce o să vă explicăm cum alegem uh, lanțul potrivit și uh, ce trebuie să ținem cont. Ok, un lanț este caracterizat de trei dimensiuni. În primul rând avem lungimea lanțului, avem uh, pasul lanțului și lățimea canalului de, de ghidare. Cum măsurăm cele trei caracteristici? Deci, lungimea lanțului nu se măsoară cu ruleta. Întotdeauna lanțul vechi va fi mai întins. De aceea la drujbă avem întinzător, pentru că lanțul fiind același, același număr de dinți, nu ar mai fi fost nevoie să facă un întinzător așa ușor de, de folosit. Dar lanțul se întinde și periodic trebuie să mai umblați la întinzătorul de la drujbă. Deci, pentru a determina lungimea lanțului, vom număra dinții. Lanțul are două tipuri de dinți de jos, care sunt cei de ghidare. Deci aceștia merg pe cină, pe lamă, așa, și dinții de sus, care sunt cei care efectiv taie, care taie în, în lemn. La un lanț standard, Numărul de dinți de ghidare este dublu față de numărul de dinți tăietori. Alte tipuri de lanți există pentru uh, dimensiuni foarte mari, unde un lanț care are uh, foarte deși uh, dinții de tăiere ar solicita motorul. În schimb, există lanțuri care uh, între doi dinți tăietori există doi sau chiar trei dinți de ghidare pentru a face un uh, respiro motorul și să nu solicite așa mult uh, motorul. Ok, pentru a număra uh, dinții și a stabili numărul uh, total de dinți și numărul de dinți tăietori, uh, în primul rând trebuie să punem un semn, să știm de unde începem și unde ne oprim ca să nu, să nu greșim la numărătoare. Deci, 1, 2, 3. Deci acesta are 50 de dinți de ghidare și fiind vorba de un tip de lanț standard, are 25 de dinți tăietori. Ah, acesta este ambalajul lui și după cum puteți observa, deci aici avem numărul de dinți de ghidare, deci 50 și numărul de dinți tăietori 25. Deci observați, 25 este la jumătate față de 50. Dar v-am spus, există și alte tipuri de lanț unde este nevoie să-i numărăm și pe aceea și pe aceea. Mai departe, după cum observați pe, această, pe acest ambalaj, aici avem lungimea lamei, care corespunde acestui uh, număr de, de dinți. Așa, mai avem canalul, canalul uh, lamei, care în cazul nostru este de 1,3 mm și pasul. Pasul este de 3 pe 8 LP. Ok, deci cele trei caracteristici sunt numărul de dinți, canalul și pasul. Am stabilit prima caracteristică, numărul de dinți. Pentru a stabili uh, grosimea canalului, deci, lanțul, după cum v-am spus, are acești dinți de ghidare. Acești dinți vin pe uh, interiorul lamei, deci vin aici pe șină. Principalele uh, grosime ale canalului sunt de uh, 1,3 1,5 și 1,6 mm. Acum, uh, de ce este important? V-am spus, uh, dinții de jos ai lanțului, dinții de, de ghidare, merg pe canalul lamei. Uh, aceștia totodată plimbă și uleiul care unge lama noastră, șina de la drujba. Uh, important este ca să alegem uh, tipul potrivit, în primul rând pentru a nu se crea un, uh, o uzură foarte mare, automat dacă lanțul are, are joc mare în, în șina lui de ghidaj, se va uza foarte repede și totodată nu o să asigure o ungere corectă de, pe toată lungimea lamei. Deci, aceasta este lama uh, care este pereche cu acest lanț. O să o punem ca să vedeți exact cum uh, vine. Deci, uitați, are puțin joc stânga-dreapta. În momentul în care se va întinde, jocul acesta va dispărea aproape complet. Așa. Deci, aceasta este de 1,3. La fel uh, și uh, lama. Haideți să vedem ce se întâmplă când punem lanțul acesta pe o lamă de 1,5. Ia uitați-vă. Vedeți? Deci automat se va uza uh, și atât șina cât și lanțul și uh, de asemenea uleiul nu va fi purtat pe toată lungimea lamei. Uh, dacă punem invers, dacă punem un lanț gros într-o șină subțire, în mod normal nu intră, dar uh, dacă îl băgați forțat, veți, veți constata că se va învârti foarte greu și veți forța motorul și uh, inclusiv uh, șina se va încinge. Deci în mod normal acesta nu intră, observați? Deci nu, nu intră cu totul înăuntru pentru că nu îi permite grosimea. Așa, cum stabilim uh, grosimea dacă nu, nu avem uh, indicat pe lanț sau pe uh, lama respectivă? Pur și simplu cu un șubler Deci acesta este de 1,5. Da? Pentru canal de 1,5. Ok, deci am stabilit uh, cele două caracteristici. Numărul de dinți, grosimea canalului. Mai departe, trebuie să stabilim uh, pasul. Ok, următoarea caracteristică și ultima este pasul. Pasul este cel mai important deoarece acesta stabilește uh, distanța dintre doi dinți și uh, dacă aceasta diferă și uh, puneți alt pas în locul pasului potrivit, lanțul aveți șanse mari să vă sară de pe șină sau să stricați anumite piese. Acum stabilim pasul. În cazul în care nu este trecut, repet, ă, este foarte simplu de a-l determina. Pasul acesta reprezintă distanța dintre trei, ă, trei ă, bolțuri. Deci avem trei nituri consecutive. Distanța dintre acestea în inci împărțită la 2 da, vă dă pasul. Pasurile cele mai uzuale sunt 325 3 pe 8 și 404. Acestea sunt cele mai uzuale, mai există și altele, dar uh, nu prea sunt uh, importante și nu sunt pe piață la noi. Uh, mai departe, o să exemplificăm exact cum uh, afectează fiecare din această caracteristică și ce, ce uh, bătăi de cap vă vor da. Un alt lucru foarte important. Deci, cel mai și cel mai simplu, în momentul în care alegem un lanț, este să ne uităm pe șină, pe lamă. De obicei este trecut exact ceea ce avem nevoie să știm. Uitați cum este în cazul acesta. Avem uh, grosimea canalului de 1,5 mm, pasul este de 3,25 așa și uh, numărul de dinți 64. Deci pentru această lamă ne trebuie un, pas, uh, un lanț cu pasul 325 cu 32 de din stăietor pentru grosimea canalului de 1,5 mm. Asta este cazul, v-am spus, fericit în care scrie direct pe ea. În cazul în care nu scrie, ați văzut cum măsurăm. Okay, de asemenea, pe lanțuri, de obicei producătorul specifică un număr pe partea de jos Uh, este trecut un număr, cum este în cazul acesta. Deci avem pe acest lanț 21. Da, pe acest lanț avem 3. La fel ca și pe acesta. unde avem tot 3. Iar în partea de sus avem altă inscripție, 6 în cazul acesta și 25 în cazul acesta. Da. da. Ă, aceste inscripții le puteți verifica în tabelul, o să vă punem în tabelul acesta. Așa și aici puteți vedea exact la numărul uh, la fiecare număr ce pas de lanț corespunde, în cazul în care mai este inscripționat pe lanțul dumneavoastră. Ok, avem aici două tipuri de lanț. Uh, vă vom prezenta uh, diferența dintre acestea. Deci avem lanțul cum este acesta, în care unghiul format este de 90 de grade. Deci unghiul aici este de 90 de grade. Da? Așa și mai există un tip de lanț ca acesta unde după cum observați avem pe rotund. Deci este semirotund. Da? Care este diferența dintre cele două? Uh, lanțul acesta pe semirotund uh, se, uh, se duce mai greu, dar uh, nici nu taie cu o, asemen, cu o viteză așa mare, pe când lanțul acesta cu unghi de 90 de grade se înfige mult mai, mult mai repede în lemn și taie cu o viteză mult mai mare. Dar acesta trebuie ascuțit mai des față de celălalt. Acest aspect este cu privire la uh, dinții tăietori. Mai avem un aspect uh, diferit la cele două lanțuri, uh, care se numește uh, lanț normal, cum este acesta, în care uh, în momentul în care în partea din față lanțul uh, ajunge la capătul lamei și se învârte, acesta, observați, nu are absolut nimic. Spre deosebire de acesta, care, după cum observați, are uh, acest, uh, care se numește lanț cu low kickback. Adică, în momentul în care se face trecerea, aici și vi coboară lanțul de sus, este protejat. Ok, deci uitați, în momentul în care uh, dintele ajunge la capătul lamei, este protejat de acest uh, acest pinten al, uh, al dintelui de ghidare da? și nu se va agăța dintele tăietor. Deci observa să face o trecere lină aici. La celălalt model, uitați și uh, un lanț cu uh, un lanț clasic fără low kickback. Deci observați, în momentul în care lanțul ajunge la capătul șinei, nu are nimic să-l protejeze. În cazul în care dați într-un fier, într-un cuin ceva, automat acesta va sări și totodată se va distruge uh, dintele. Uh, spre deosebire de cel cu low kickback, care este protejat și automat uh, nu, nu are uh, urmări așa grave dacă loviți ceva. Cam uh, asta este despre dinții tăietori. Ok. Uh, de asemenea, de obicei pe uh, oala de ambreiaj este inscripționat, cum avem în cazul acesta, pasul. Uitați, în cazul acesta este 325, da? 7 reprezintă numărul de canale, așa, iar în cazul acesta este 3 pe 8, la fel cu 7 numărul de canale. Așa arată o oală cu rotiță motrică interschimbabilă și așa arată o oală cu steluță care trebuie schimbată complet. La fel de obicei este inscripționat pe acestea numărul, pasul lanțului respectiv. Ok, aici avem o uh, rotiță motrică P7, adică este de la Piccolo cu 7, uh, caneluri. Deci aceasta este Piccolo 7, iar aceasta este același pas, 3 pe 8, tot cu 7 caneluri, dar nu este Piccolo. Haideți să vedeți diferența. Deci diferența este efectiv aici la grosimea uh, canalului, da? Cel de Piccolo este mai îngust, de 1,3, iar celălalt este de 1,6. Automat, dacă vom pune un lanț în locul celuilalt, se va așeza pe oală, dar va juca și se va crea uh, o uzură foarte rapid. Să punem exact ca să vedeți despre ce e vorba. Deci uitați, acesta este un lanț de picolo de 1,3 care joacă foarte rău. El se așează bine pe oală de jur împrejur, da? dar este foarte, foarte larg. Aceasta cu picolo este rotița lui, unde, după cum observați, este aproape fix. Da? Deci pasul este la fel, putem să punem un lanț în locul celuilalt, dar se va uza mult mai repede. Ok, uitați ce se întâmplă când uh, rotița este 3,25 lanțul este 3 pe 8. Deci vedeți, nu calcă cum trebuie. Automat uh, se va uza și lanțul și rotița și aveți foarte mari șanse să vă sară lanțul. Haideți să-l punem și pe o oală cu steluță. Ca să vedeți despre ce e vorba. Deci vedeți cum se așează aici, că nu se așează cum trebuie. Da? Haideți să vedeți și pe oala, uitați, pe oala care trebuie, cum merge lanțul. Da? Așa, și pe rotița care trebuie. La fel. Observați cât de frumos se învârte lanțul. Ok. Haideți să vedem și pe drujbă. Uitați cum trebuie să se învârtă lanțul. Da? Fără probleme. Acum vom desface capacul. uitați, totul se învârte frumos. Haideți să vedeți și de sus cum merge pe steluță. Deci observați cât de frumos merge, nu sare, nu se încalecă, merge foarte, foarte frumos. Acum să vedem ce se întâmplă dacă punem alt lanț. Deci am schimbat uh, doar lanțul. Uh, Șina este aceeași, pas 325, rotița pas 325, lanțul este pas 3 pe 8. Uitați ce se întâmplă. Deci se aude că nu calcă cum trebuie. Și uitați-vă și la vârf, aici se vede cel mai bine. Deci cum uh, dinții nu intră bine pe steluța din capătul șinei observați. Dar acesta este cazul în care, spun eu, oricine și-ar putea da seama că este ceva în neregulă. Cazul mai puțin vizibil este acela în care luați lama și lanțul pereche, dar nu se potrivesc cu pasul de la oala de la ambreiaj. Aici este puțin problemă pentru că nu mulți își dau seama de acest lucru. Deci o să punem uh, lanț 3 uh, pe 8 șină 3 pe 8 și uh, rotița, uh, oala de la ambreiaj este 325 Ok, uitați în capăt acum. Deci totul este în regulă. În capăt, da? se așează bine pe steluța de la capătul șinei, dar la ambreiaj se aude ca și cum sare ceva. Asta deoarece lanțul nu este același pas cu oala. Uh, ce simptome avem în primul rând, în afară de sunetul acesta? Uh, cum mă întreba uh, cineva zilele trecute, spunea că uh, lui se întâmplă următorul fenomen. Întinde lanțul, este întins, pornește drujba, la un moment dat observă că lanțul este slab, apoi mai învârte puțin motorul, observă că este strâns, Asta este din cauza că lanțul nu calcă bine pe uh, rotiță. Deci sunt pasuri diferite și uh, este un moment în care vă aruncă lama în față sau în spate. Deci, cum este în momentul de față, noi putem să montăm uh, fără probleme capacul și să, să nu observăm uh, această problemă. Ok, deci am montat uh, lama și cu lanțul 3 uh, pe 8 pe uh, drujba ce merge cu 325. Auziți ce se întâmplă? Deci se aude cum sare efectiv un dinte. Deci asta din cauza că uh, nu sunt același pas și nu calcă cum trebuie dinții pe, pe oală. Uh, automat sunt momente în care calcă uh, cât de cât bine și este și mai aproape și sunt momente în care uh, este dintele pe vârful uh, oalei și atunci automat vi se pare că lanțul este slab. De asemenea, țineți cont, noi aici în uh, acest video am folosit piese noi, de aceea este sunetul acesta așa de, așa de pronunțat. Dacă oala avea deja un pic de uzură pe ea, <clears throat> automat lanțul cât de cât călca mai, mai ok. Uh, dar, v-am spus, simptomele care sunt când uh, lanțul este greșit, în primul rând, vă uitați să, uh, să vină de jur împrejur bine, să calce bine pe oală sau pe rotița motrică și să nu aveți problema acesta cu lanțul, să fie când întins, când strâns. Cam asta a fost uh, despre lanțul drujbei, cam uh, acestea sunt uh, aspectele ce trebuie să le țineți cont în momentul în care cumpărați un lanț sau o lamă nouă. Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați să dați abonare la canalul nostru și un like.